Яскрава клумба презентує безкоштовна доставка. Любите купувати в інтернеті та не хочете платити за доставку? Яскрава мен принесе вам будь-які рослини, що ви замовили. Зустрічайте картку безкоштовної доставки. Переходь та замовляй. Безкоштовна доставка рослин твоя суперсила.